домашняя консервация. Свиные колбаски, натуральной оболочки в томатном соусе. Кстати, соус это слегка измененная советская рецептура. Вообще обалденная заливка. Сами консервы были сделаны около пяти месяцев назад. Сейчас вскроем и посмотрим содержимое. Баночка, крышка вогнута, значит все хорошо. А соус, как всегда, шикарен. Вот что знаете, советские рецепты. Колбаса на четверочку. Я ее пробовал сразу после изготовления. Она была вообще никакая. Сейчас она настоялась, за 5 месяцев. Вход, конечно, изменился в лучшую сторону. Она съедобна, она долго стоит, но делать я, скорее всего, больше не буду. Делать ли вам, решайте сами. Как НЗ, ну пойдет.